assalomu alaykum hurmatli do'stlar mening do'stim a loyihasining navbatdagi soni bilan yana qarshingizdamiz bugun bir xo'roz va bir jo'ja xo'roz haqida e, hikoyamiz bor eslatib o'taman ko'rsatuvimiz hamkori bonito kids ularga tashakkurimizni izhor qilamiz e, va hikoyani boshlaymiz avval telefonni ovozini o'chirib qo'yamiz xalqimizda ajoyib bir e, nima bor bevaqt qichqirgan xo'roz degan bir ibora bor bu e, ibora shuni anglatsa kerak nazarimda bir narsani o'zini vaqtida emas noqulay bir vaqtda sodir bo'lishi natijasida e, bu ibora ishlatilsa kerak bevaqt qichqirgan xo'rozlar ko'zga botadi va balki o'zlarini bir kuni qozonda ko'rishlari ham mumkin endi bugungi hikoyamiz ham ana shunday bevaqt qichqiradigan xo'roz emas jo'ja xo'roz haqida kunlardan bir kuni bir xo'roz qaysiki har kuni tongda qachon qichqirishini bilgan hayotda o'zini o'rnini topgan past balandni farqiga borgan bir xo'roz uxlab yotsa bir beo'xshov ovoz eshitilib qolibdi ya'ni xo'roz desa xo'rozga o'xshamaydi tovuq desa tovuqqa o'xshamaydi o'rdak desa o'rdakka o'xshamaydi nimadir go'yoki xo'rozga o'xshab qichqirmoqchi bo'layotganday taassurot qoldiradigan bir yoqimsiz ovoz eshitilibdi bu joyni sardor ovozlashtirib yuboriladi holatda endi xo'roz qichqirishini qilib montajdan qo'qoda qo'qqo' qiladimi e qo'qoda qo'qo endi yaxshi sayrash bu xullas sardor o'xshamagan bir qichqirish qilib berasiz inshaalloh ana undan keyin boyagi xo'rozni jahli chiqibdiyu beo'xshov qichqirishni eshitib borib tovuqlarni so'radi e bu kim bu desa tovuqlardan biri aytibdiki xonim afandi tovuq bu falonchini yangi e, tuxumdan chiqqan jo'ja xo'rozi bo'ldi u hali xo'roz bo'lib xo'roz emas u hali vaqtlarni farqiga bormaydi lekin orzusi xo'roz bo'lish o'shaning uchun unga balki biz hammamiz ozgina nima qilishimiz kerak sabr qilishimiz kerak deb endi sabr qilishga ho'p qilamizku ammo qanday qilib chidaymiz bu hech bir chegarasi yo'qki bu vaqtdan anglamasa tushunmasa qichqirishni bilmasa ovoz ham bir beo'xshov bo'lsa qanday qilib chidaymiz deb xullas kalom oxir oqibat quloqlarini qanotlari bilan bekitib uxlaydigan odat chiqaribdi bizni xo'rozimiz va oradan vaqt o'tibdi kunlardan bir kuni ajoyib bir qichqiriq eshitilibdi qo'qo'ro qo'qo degan e bu yangi xo'roz keldi shekilli deb borib qarasa yo'q boyagi jo'ja xo'roz to'g'ri qichqirishni o'rganibdi vaqtida qichqirishni o'rganibdi bo'larkanu deb xursand bo'lishgan ekan hammalari nega bu hikoyani aytib berdik qissadan nima hissa chiqaramiz bizni dadalarimiz ham bizdan kattalar ham biz hali kichkina ekan bizni ishlarimizni unchalik yoqtirishmaydi nima qilsak ular ko'ziga xato ko'rinaveradi nega uni u yoqqa qo'yding nega buni bu yoqqa qo'yding nega unday qilmading nega bunday qilmading nega oyog'ingni unday kiyding nega bunisini kiymading nega sochingni bunday tarading nega bunday taramading ya'ni nima qilsak ularga yoqmaydi ya'ni ular buni hammasidan o'zlari o'tishgan endi katta bo'lishgan eng to'g'risi qanday bo'lishini o'rganib olishgan ular uchun hammasi tushunarli lekin hali siz kichkina ekansiz bu tushunarli emas siz endi o'rganyapsiz uni nimani qayerga qo'yishni qayerdan olishni qachon olishni qachon qo'yishni kimga qanday muomala qilishni kim bilan qanday gaplashishni siz hali yo'lni boshidasiz a endi otalar onalar yo'lni oxiriga borib olib go'yo sizdan o'zlari bilgan narsani talab qilishmoqchi bo'lishadi bu orada ozgina ota onalarni ham tanqid qilib qo'ysak e, bizni hozirgi tomosha qilib turgan e, yosh tomoshabinlarimizni foydasiga bo'lsa ajab emas bolalardan o'ziz o'ttiz qirq yilda o'rgangan narsani uch to'rt yoshli boladan talab qilmang ular ham sizni yoshingizga kirsa siz bilgan narsalarni hammasini biladi lekin bugun ular bilishi kerak bo'lgan narsalar bor ularni bilishlarini bilishlariga siz bir qadar yordamchi bo'lishingiz mumkin baqirmasdan so'kinmasdan ovozlarni ko'tarmasdan yaxshi gaplar bilan xo'roz va jo'ja xo'roz misolida otalar va farzandlar onalar va farzandlar o'rtasida yuzaga kelayotgan e, kuzatilayotgan e, bir muammolar borligini eslatish edi e, maqsadimiz mening do'stim a loyihasining bugungi soni mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi diqqat bilan tomosha qilganingiz uchun ibrat qidirganingiz uchun va e, hayotingizga tatbiq qilishni istaganingiz uchun sizdan minnatdormiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh